Добрий день, я хочу у вас купити е, стак шерсті. Кого? Стак шерсті. Ну, 64 штуки. Куди ви дзвоните? Строїться.